Galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, trazendo para vocês. Rapaziada, comprei o novo Battlefield aí, que saiu agora. Battlefield 5, mano, da Segunda Guerra Mundial, rapaziada. Se falar da Segunda Guerra Mundial, eles falam um pouco também da Primeira ali, pelo que eu vi, tá ligado? Mano, pensa num jogo foda, rapaziada. E, rapaziada, eu joguei ali uma parte ali que é, é obrigatório jogar pra poder, tipo, jogo explicar como funciona e contar um pouco da história também. Eu não comecei a jogar ainda, tive que baixar ainda também o jogo, é, jogo dentro da... baixar a atualização para poder jogar. Eu vou começar também, eu, a, a, já aproveitei também para começar aqui jogar com vocês aqui a, a nova campanha. Rapaziada, se vocês gostarem, deixa o like aí, se inscreve no canal, rapaziada, batemos 800 visualizações no último vídeo aí, então tamo junto, galera, tá gostando demais das gameplays. Mano, por que não vai não? Ah, calma aí é que deu erro. Rapaziada, aqui ó, voltei, abri a porta ali, agora vai, é porque precisa de internet. Rapaziada, aqui ó, é, aqui tem é, quatro categorias, né? Ah, tem assalto, tem médico, tem suporte e tem batedor. Eu não sei, eu, sei esse batedor aqui o que significa, tá ligado? Mas eu vou de assalto mesmo, mano. Vou com esse cara pra ver como é que é, mano. É, que muda aqui? Dá pra mudar, mano. Que loucura, velho. Ah, função de combate. Ah, esse daqui é dos Estados Unidos, né? Tem do Japão. Eu esqueci o nome da bandeira ali, da Inglaterra. O outro, eu esqueci o nome da outra bandeira ali, mano. Mas eu não vou lembrar agora qual que é a bandeira. É, lembrar aí, comenta aí. Aí armamento, deixa eu ver a arma. Ah, só tem esses, dois tipos de arma. Eu quero aquela arma ali, mano. Essa aqui. Beleza, vou com essa, pistola. Tem pessoal com comer aqui, mano, será? Daqui tá bacana, hein, mano? Arma secundária, é... Corpo de... Corpo a corpo. Ah, vou usar pra aqui mesmo. Granada... Isso daqui é o quê? Isso daqui eu não vou mexer, né, rapaziada? Mudar a aparência. Não, mas vou deixar... Vou deixar... Vou deixar assim, mano. Aí, caramba, que massa, velho. Dá pra mudar tudo, velho. Não, assim... Fileiro, cabelo... É... Ah, tá, o capacete. Caralho, dá pra mudar o capacete também, rapaziada. Que loucura. Só dá pra jogar online, rapaz. Pensei que dava pra jogar a campanha, eu pensei que tava escrito campanha ali, mas eu acho que não dava campanha não, não vi direito. Vamos jogar o treinamento básico aqui, mano, pra nós treinar aqui, pra ver como é que é. Será que é também, deixa eu ver, Battle Royale também, rapaz? Vai começar o treinamento, rapaziada. Vai começar o treinamento. Ô louco, mano, olha o gráfico desse bagulho, velho. Mano, o que eu mais admirei foi o gráfico, tá ligado? Eu me admirei o gráfico. We will also cover how to combat armored Eu não curto muito Battlefield, tá ligado? Mas esse gráfico tá muito massa, mano. Sou muito fã de Battlefield, não. Nossa, uma clássica. Different abilities and equipment. Tá, tô ligado. This is the deploy screen. Here you will pick which class to play as well as where to deploy your Great, you're now deployed and can start playing. The soldiers next to you with green icons are your squad mates. They can help you and you should follow them. Agora vai. Beleza. Agora, capturem o objetivo! Caralho, tem português agora, tem português. Que loucura, mano. Follow the squad to objective A and capture it. Capturar o objetivo, o objetivo A, né? Bandeira da Inglaterra. Ah, é tipo um, ca... É tipo um carro essa bandeira Entendi. Aí os caras pegar a bandeira. Calma aí que eu não tô entendendo nada não, hein. I Great! The objective is now captured and your team have started to sway the balance of the fight in their favor. This also means this location will now be available as a Não é partida não. É mesmo? área. Entre na área contra os inimigos. Beleza, beleza. Enemy soldiers are attacking the objective. inimigo, You must defend it and prevent them from capturing it. A bala não segue. Caralho, os, os NPC matam também, mano. Mas é muito difícil, velho. Na moral, mano. Eu sou um inimigo. É muito tempo jogando PC, tá ligado? Eu não tô acostumado. Acho que mataram alguém. Tem um cara chorando. Ah, tomou no braço, mano. Essa arma também não é muito boa, não. Né, Soldados, capturem o objetivo! Devia ter sido outro tamanho, outro arma. Devia ter escolhido lá na frente. Mano, mas muito bonito o gráfico, na moral, patrão. Nossa senhora, mano. Tem um tanque de guerra. You, however, are currently ah! playing as an assault class soldier, which means you have powerful anti-tank Let's put them to use. Select your panzerfaust gadget. Tô em cima do tanque de guerra. Tem que fugir, tem que fugir, tem que fugir. Ah não, não, não tem que fugir não. O que eu tenho que fazer, velho? Destruir o tanque. Como é que eu vou destruir o tanque? Não tem nem bala, pra, nem arma pra destruir isso aqui ligado. Acho que eu devia ter pegado uma arma aqui, mano. Tá. Ah, aqui, ó. Granada neles! <laughs> o cara... É- Falando. Preciso de carona! Quem que traz um martelo pra guerra, velho? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora vai. Nossa. Tá difícil, hein, rapaziada? Tá difícil. Agora foi, mano. Mais um tirinho. Nossa. É a nossa! Vou pegar mais bala, calma aí, calma aí, calma aí. Pegar mais bala. Ah, nossa, foi pouco. Bora, vai. Bora vai. Bora vai. No! Caralho, foi explodido, meu irmão. Agora quem pega nós? Quem pega nós? Nós era... Quem pega nós? Nós era é da Inglaterra. Caramba. Caramba, tem que ir por cima aqui, velho. Pegar a bandeira da você colocar a bandeira da União Soviética. Tá caramai, caramai, caramba, é é tô levando tiro. Caramba, os caras mataram o cara, velho. Que agressivo. Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá vendo o carro, tá vendo o carro, tá vendo o carro. Capturing B has tipped the balance and the enemy team is now being drained of tickets or reinforcements. This is because your team now holds a majority of the objectives. Eh, Matei um, When their ticket number reaches zero, they lose the game. Eh, this may take some time, however, and they may still turn the fight. tem esses treinamentos aí que você aprende a jogar, tá ligado? Tem os jogos, a maioria dos jogos tem, né? Mas é bem pouco os treinamentos, tá ligado? O que tem bastante treinamento é o. O Call of Duty Mobile, tá ligado? Mobile não. O, no, o novo Call of Duty lá, que eu esqueci o nome. Mas tem uns treinamentos que é da hora, tá ligado? Como esse daí. Também tem um jogo também tem treinamento aí também, é o Rainbow Six. Pra quem nunca jogou quem nunca viu aí, pesquisa aí no YouTube aí. Que é bem legal o jogo também. Mas, mano, muito da hora, rapaziada. Esse foi o dia de treinamento aí, mano. Eu não vou fazer muita coisa não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. vocês não vão conseguir ouvir, ver tudo, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou estar tá fazendo mais coisa aqui, mais missão também. É... Pra, pra gente aprender a jogar, tá ligado? Tem a parte do multiplayer, mas a parte do multiplayer ainda não vou jogar, vou, vou pro próximo vídeo aí. Mas é isso aí, rapaziada. No próximo vídeo aí eu jogo o multi, multiplayer mesmo. Que ali só foi uma, uma, uma apresentação ali pra ver como é que... Como é que... Como é que funciona um jogo. É isso aí, rapaziada. Tamo, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Deixa o like aí se você gostar do Battlefield. E, mano, rapaziada, também vou fazer uma enquete lá no, no canal. Não, no Instagram, na verdade. É, qual jogo que vocês preferem, se é Call of Duty ou, ou, ou Battlefield? Eu vou estar tá postando uma enquete lá no Instagram. E se você gostar também, clica aí no gostei. É isso aí, rapaziada. Segue eu lá no Instagram que eu vou estar tá fazendo enquete. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui!